Shtëpia e Bardhë, dyzet fakte befasuese të Shtëpisë së Bardhë. Ju lutemi bëni subscribe, e sato. Shtëpia e Bardhë është një vepër mbresëlënëse e artit arkitektonik për të cilin ia vlen të mësohet. Mësoni më shumë fakte rreth Shtëpisë së Bardhë në këtë listë. Një Shtëpia e Bardhë është rezidenca zyrtare e Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dy u ndërtua midis viteve një mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy dhe një mijë e tetëqind për të vendosur presidentin e Shteteve të Bashkuara. Tre një arkitekt irlandez James Hoban projektoi Shtëpinë e Bardhë. Katër është e vendosur në Uashington. Pesë ekziston një klinikë dentare nën Shtëpinë e Bardhë. Gjashtë bazuar në madhësinë, njëqind e dyzet njerëz mund të darkojnë në tryezën e Shtëpisë së Bardhë në të njëjtën kohë. Shtatë është e vetmja rezidencë private e një kreu të shtetit që publiku mund ta vizitojë falas. Tetë duhen mbi dy mijë e njëqind e njëzet litra ngjyrë për të mbuluar pjesën e jashtme të Shtëpisë së Bardhë. Nëntë John Adams ishte presidenti i parë që banoi në këtë rezidencë në vitin një mijë e tetëqind. Dhjetë ka tridhjetë e pesë banjo dhe gjithsej njëqind e tridhjetë e dy dhoma në gjashtë nivele. Njëmbëdhjetë Kostoja totale për të ndërtuar Shtëpinë e Bardhë ishte katër milionë e treqind e tetëdhjetë mijë dollarë. Dymbëdhjetë Dizajni i Shtëpisë së Bardhë u ndikua nga Shtëpia Leinster, e cila ndodhet në Dublin. Trembëdhjetë Gjatë luftës në vitin një mijë e tetëqind e katërmbëdhjetë, ushtarët britanikë i vunë flakën Shtëpisë së Bardhë. Katërmbëdhjetë Guri i parë u vu në trembëdhjetë tetor të vitit një mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy. Pesëmbëdhjetë George Washington finalizoi modelin fitues për Shtëpinë e Bardhë. Gjashtëmbëdhjetë kishte një zjarr tjetër në prag të Krishtlindjes në vitin një mijë e nëntëqind e njëzet e nëntë, kur Herbert Hoover ishte president. Shtatëmbëdhjetë Në fund të çdo muaji, presidenti faturohet për shpenzimet personale të tij dhe të familjes së tij. Duke përfshirë pastrimin kimik, pastën e dhëmbëve dhe tualetin, të cilat më pas i merren nga paga e tij. tetëmbëdhjetë posedon katërqind e dymbëdhjetë dyer dhe njëqind e dyzet e shtatë dritare. Nëntëmbëdhjetë përafërsisht gjashtë pikë zero zero zero njerëz vizitojnë Shtëpinë e Bardhë çdo ditë. Njëzet Kjo shtëpi ka qenë e njohur edhe si rezidenca ekzekutive, pallati i presidentit dhe shtëpia e presidentit faktike. Com. Njëzet e një Dy kate të shtëpisë janë të rezervuara për familjen e parë. Njëzet e dy Kompleksi i Shtëpisë së Bardhë gjithashtu ka një dhomë bilardo, pistë vrapimi, teatër filmi, fushë tenisi dhe korsi për boling. Njëzet e tre Presidenti Theodore Roosevelt zyrtarisht i dha Shtëpisë së Bardhë emrin e saj aktual në vitin një mijë e nëntëqind e një. Njëzet e katër Ekzistojnë pesë kuzhinierë me kohë të plotë. Njëzet e pesë Kjo shtëpi ka dy kopje, një në Irlandë dhe një në Francë. Ndërtesa në Francë është një atraksion turistik ndërsa ndërtesa në Irlandë e caktuar për parlamentin irlandez. Njëzet e gjashtë pranon më shumë se pesëdhjetë pikë zero zero zero letra në javë, tre mijë e pesëqind thirrje në ditë dhe njëqind pikë zero zero zero email në ditë. Njëzet e shtatë Çdokush mund të ketë një vizitë falas në Shtëpinë e Bardhë. Sidoqoftë, aplikimi për të vizituar Shtëpinë e Bardhë duhet të dorëzohet gjashtë muaj para udhëtimit. Njëzet e tetë nuk është e vetmja Shtëpinë e Bardhë që duket, ekziston edhe një shtëpi private që është një kopje e saktë në Mclean, Virginia. Njëzet e nëntë John Quincy Adams themeloi kopshtin e parë të luleve të Shtëpisë së Bardhë. Tridhjetë shtëpia së bashku me tokat mbulojnë pak më shumë se tetëmbëdhjetë hektarë. Shtepia e Bardhe dyzet fakte befasuese te shtepise se bardhe. Tridhjetë e një kompleksi modern i shtëpisë përfshin krahun lindor, ndërtesën zyra ekzekutive të Eisenhoer, rezidencën ekzekutive dhe Est Ing ish Departamenti i Shtetit. Tani strehon zyra për stafin e presidentit dhe zëvendës presidentin. Tridhjetë e dy ndërtesa është e gjatë pesëdhjetë e një metra dhe dyzet e gjashtë pikë tre metra e gjerë. Tridhjetë e tre Lartësia e përgjithshme është njëzet e një metra në jug dhe tetëmbëdhjetë metra në veri. Fasada është tetëmbëdhjetë, tre metra në jug mbi nivelin e detit dhe pesëmbëdhjetë, tre metra në veri. Tridhjetë e katër The East Ing strehon zyrën e presidentit dhe zyrat e stafit të tij të lartë. Me hapësirë për rreth pesëdhjetë punonjës. Tridhjetë e pesë Filmi i parë i shfaqur brenda Shtëpisë së Bardhë ishte Lindja e një kombi, nga Woodrow Ilson në një mijë e nëntëqind e pesëmbëdhjetë. Tridhjetë e gjashtë Presidenti Carter kishte instaluar kompjuterin dhe printerin e parë lazer në Shtëpinë e Bardhë në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë. Tridhjetë e shtatë U rendit e dyta në listën e Institutit Amerikan të Arkitektëve të Arkitekturës së Preferuar të Amerikës në dy mijë e shtatë. Tridhjetë e tetë Ekziston një thashethem që fantazma e presidentit Abraham Lincoln ka ndjekur ndërtesën që nga vdekja e tij. Tridhjetë e nëntë Energjia elektrike u instalua në Shtëpinë e Bardhë në një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë dhe një. Dyzet Ekziston një dhomë situate në bodrum, ku presidenti takohet me këshilltarët gjatë një krize.